Sono il titano. Energia del magma! Combatti! Saburo, il signore della spada! Wow, energia alfa! Sono pronto per qualsiasi sfida adesso! forza degli elementi! Furia del cosmo! Combatti! iPhone! Vendicatore cosmico! funzionato! Sei grandioso, amico mio! Puoi dirlo forte! Il merito è tuo che mi hai donato questi nuovi poteri cosmici, guardiello! Tranquillo, amico! Qualche roccetta non può nulla contro di te finché resto in questa posizione! Oh! <laughs> Prima penseremo alla barca, poi toccherà a voi. Adesso! Yeah! Gormiti!